Oi, vamos lá. Del flash pop-up, é flash pop-up que muita gente aí lo desmerece, o pobrecito. então vamos de una. olha que tal? como te va? Hoy vamos falar de flash pop-up, esse né? El flashito que... ¡Plac! Pop-up <laughs> flash que tem arriba de tu câmera. Vamos falar hablar de Vamos ver que... que onda? valeu que onda com esse flash aí? Sirve de algo, não sirve de nada, é uma bosta. Hum, vamos de uma aí. Na maioria da opinião, é, esse flash não serve para nada, esse flash é uma bosta, etc. Pero é lo que né? Para muitos é lo que para mim mesmo é lo que dia eu não tenho flash de mana, esse flash pop-up te pode salvar aí a vida em alguns momentos, assim, mas... É. Então, eu hei he um vídeo onde eu abro sobre o difusor de Flash Pop-Up e y hago uma boa comparação aí, ¿Por quê? Porque em tu Flash, se tu miras aí as opções, ele te permite elegir a intensidade desse flash aí, ¿vale? Então, tu pode elegir que esse flash seja menos intenso ou mais intenso e etc. ¿Vale? Então, gente, essa comparação sugiro que tu vê aí? ¿Por quê? Porque em momento, se em algum momento tem que usar esse flash, às vezes não necessariamente é, eh, tem que ser totalmente estourado assim na luz, né? Tu pode diminuir, diminuir a intensidade e assim que esse flash aí te salve aí alguma fotografia muito escura, Se tu não tem outra possibilidade, assim. Uh, então, isso em la opção de intensidade, pero em la opção de próprio Flash aí, tu tem três modos de eleição assim. Tem o modo eh, de relleno, né? que é o normal assim. Então, o Flash vai rellenar a imagem para te dar uma imagem assim mais tranquila aí, não né? estiver muito escuro. Né? Então, usar para retrato, etc. Né? Tem também redução de ovos rojos, que é para sacar esse efeito aí de ovos rojos, né? Então, também tá aí para retrato, etc. Então, tu podes ir essas duas opções e tem uma opção aí que se chama Rear, ¿vale? que é sincronizar com a cortina traseira. Aí. Então, o que é Esse, esse, essa opção que hace? É essa opção é bem interessante e dá para ser umas coisas criativas aí com isso. Né? Quando tu faz a foto, então essa opção é para quê? Para velocidade de obturação lenta, assim, ¿vale? Contigo, por o derrame de velocidade de obturação a 1 segundo. Se tu tem dúvida de velocidade de obturação, derra um vídeo aqui E, e quando tu faz aquela fotografia, com essa opção de flash, tu logra congelar a um que tenha uma velocidade barra. Então, um, mas que, que essa opção assim, antes de tu sacar a foto, quando o libertador vai cerrar, ele hace um disparo, ele hace uma ráfaga de flecha aí, ¿vale? Então, essa, esse, essa opção de flecha, ele te vai dar essa possibilidade criativa de, mesmo em baixa velocidade, congelar na, congelar a imagem, assim, ¿vale? Yo he hecho acá ahorita, sí, he hecho unas pruebas só para que tú veas do que yo estoy hablando, né? Voy a poner acá. De hecho, dá para ser mais criativo, tem que rugar mais aí. então, ela te dá especialmente, mesmo a um segundo, a 1 barra 3 segundos aí, eu logrei congelar minha cara e fazer esse efeito de, cortina, de, de barrido aí e dá, uma, dá um efeito muito interessante assim. Também é usado essa fotografia a plena luz de dia, você usar essa opção. E, e tenho acho que uma foto cá, e mira, mira como sale não, né, na imagem. Então ela para congelar a barra de velocidade e dar esse efeito de barrido aí. Então ela te traz uma nitidez e ao mesmo tempo te traz um barrido, um, uma movida aí, uma coisa bem criativa assim. E bem interessante, né? Então, tudo isso com o próprio Flash Pop-up. Né? Então, expondo essa opção aí, barra a velocidade e compensa aí a exposição, né? com, serra um pouco o diafragma assim, e vá, e vá provando, e vá rugando aí, vale? E tu vai ver como, como, isso, como dá para ser algumas coisas interessantes mesmo com esse flash, né? vale? Entonces eso, ¿no? Entonces eso, o sea, eh, o sea, yo soy de la opinión que lo que hay, lo é que hay para, lo que tú tengas es lo que hay, así, assim. ¿no? Entonces trabajar con lo que hay, así. Se tu tem um flash pop-up, puxa, explora isso aí, vê todas as possibilidades que ele te oferece e, e com isso aí, vale? E com isso, chegamos ao final acá da segunda temporada de Aprendendo Juntos. Se tu não lá has a primeira, primera, ¿no? acá te devo. E com essa primeira e segunda temporada es assim, a info así básica para que tu empieces a fotografia fotografía manual e profundize aí em tu, em tu criatividade, ¿vale? ¿Vale? La temporada aí vou a a gravar ahorita em uns dias aí e vamos tratar aí uns temas um pouco mais Vamos aprofundar um pouquinho mais aí na nossa câmera, mas nuestra cámara, ¿vale? Pero que com toda essa info aí, tu tem Wow, dá para praticar bastante coisa, tem bastante coisa para praticar aí, vale? Então, se te gostou aí, se tu quer que eu siga fazendo esses vídeos aí, deixa o like, subscreve-te aí, para que venha a terceira, e a quarta também já está deburrada aí, a quarta vai ser bem interessante se eu logra eso. ¿eh? Pero para que eu haga essa quarta temporada depende de, de apoio e de sua suscripción Se não não há forma. Então Entonces, isso Nos vemos na próxima. Hasta luego. Tchau.